السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع افسو اللي اتكلمنا عليه كتير جدا وقلنا ان احنا ممكن نعمل منه ارباح كويسة جدا وكتيرة جدا انا رصيد الوقت عندي 15 روبل على موقع افسو والموقع طبعا بسيط جدا وسهل جدا في الشغل وشرحناه اكتر من مرة قبل كده لكن للاسف الناس كتير مش بتشتغل عليه انا مش عارف ليه انا والله العظيم انا تقريبا كده معظم رصيدي اللي بسحبه بسحبه من الموقع ده يعني لو في موقع استثمار عجبني ممكن اجي اشتغل على الموقع ده شوية كده واسحب منه الارباح وبعد كده اروح استثمر يعني كله بيشغل بعضه فانت ليش بتشتغل الموقع ده انا مش عارف الموقع جميل جدا وسهل جدا والله العظيم وممكن تكسب منه كل يوم ارباح كويسه جدا جدا فانا عندي الوقت رصيد 15 روبل آه، طبعا الموقع زي ما قلنا آه، ممكن تكسب منه من المهام ومن التصفح واختبارات وموقع يوتيوب وفيكي يعني مهام كثيره جدا ممكن تعملها على الموقع كثيره جدا جدا جدا انت ليه بتشتغل على الموقع مش عارف انا على العموم حسب لكم شرح كامل للموقع عشان خاطر اللي عايز تفهم الموقع ازاي بيشتغل وازاي ممكن تسحب منه وازاي تشتغل عليه حسب لكم آه، رابط للشرح كامل في الوصف فانت حاول تشتغل على الموقع عشان خاطر تستفاد منه انا النهارده جاي اعمل لكم اثبات سحب من الموقع موقع افسو طبعا رصيد وقت 15 روبل و47 سنت هنضغط على آه، حساب الحساب الرئيسي طبعا هيوجهني الى صفحه الانسحاب طبعا انا بسحب على حفاظه بير هضغط على حفاظه بير الرصيد دلوقتي عندي 12 روبل و47 سنت فطبعا هيوصلني هيوصلني 14 روبل و70 سنت تقريبا فانا كل ما عليه ان انا بحول العلامه الزرقاء دي هنا كده على اليمين وبعد كده هضغط على سيصرف وكده تم الدفع خلاص وصلنا الحساب بتاعي على محفظه بير هروح ناكد كده على محفظه بير هنروح كده نفتح محفظه بير فهو رصيدي قدامكم 23 آه، روبل على محفظه بير هنروح كده على علامه الساعه نتاكد فهو الرصيد بتاعي وصلني 14 آه، روبل و56 سنت طبعا هو كان 15 روبل لكن بيبقى فيه آه، عمولة للانسحاب بتكون عمولة بسيطة بسيطة جدا تقريبا كده واحد سنت لكل لكل روبل هو السحب وصلني في نفس الوقت والله ما خدش ثانية حتى مجرد ما ضغطت على سيصرف وصلني السحب بتاعي على طول على الموقع فحاول تشتغل على الموقع عشان خاطر تقدر تستفاد منه تكسب منه ارباح كويسه جدا ويا رب الموقع يجيب حضراتكم ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته